Samsung telefonlarda ilkler Samsung bu modelinde dünyada sesle arama özelliğine sahip olan ilk telefonunu üretiyor. Bu telefona hafıza kartı koyarak ilk arttırılabilir hafıza desteği olan telefonu üretiyor. Samsung'un üretmiş olduğu bu model 3G'yi destekleyen ilk telefonu oluyor. İlk tamamen dokunmatik ekranlı telefonun üretiyor ve bu modelde ayrıyeten klavyede bulunuyor. Samsung'un ürettiği fakat hiç geliştirmediği ses asistanı S-Voice ilk defa bu modelde karşımıza çıkıyor. Samsung'un kendi üretmiş olduğu işlemci olan Exynos ilk defa bu modelde kullanılıyor. Desen ve pinin dışında ilk defa yüz tanıma kilidi kullanılıyor. İlk defa tek kenarı kavisli ekran Not Edge'de karşımıza çıkıyor. 2013 yılında ilk defa 3 GB RAM'li bir telefon üretiyor. Birçok ilk bu cihazda toplanmış 4K video kaydı yapan, kalp atış sensörü bulunan ve parmak izi okuyucusu bulunan ilk telefon. S8 modelinde Iris tarayıcısı ve geliştirilmiş sesli asistan olan Bixby ilk defa karşımıza çıkıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olan ilk not telefon. İlk defa çift arka kamera bu modelde kullanılıyor. 6 GB RAM'e sahip ilk telefon. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, en çok hangi modeli sevdiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.